Eu não sinto muita vontade, eu faço mais para agradar ele. Faço para agradar ele. Eu meio que tenho vergonha de falar sobre isso com ele. Eu vou aguentando até onde dá. Eu finjo que estou gostando. Eu finjo que estou gostando ou tendo orgasmo. Para agradar. agradar mesmo se ele soubesse como fazer, eu queria que ele soubesse como fazer. Queria que ele soubesse como fazer para me satisfazer sem que eu tenha que falar. Às vezes eu até finjo que eu tô dormindo, eu tô com dor de cabeça, para poder escapar quando ele quer Pra poder escapar quando ele quer de madrugada. Entre mulheres heterossexuais e cisgênero, relatos como estes são mais comuns do que imaginamos, mas nem por isso devem ser considerados normais. Não é normal que mulheres não tenham prazer ou que sintam desconforto em todas as relações sexuais. O início da vida sexual traz inúmeras inseguranças, especialmente para nós, mulheres. É comum, por diversos motivos, que nossas primeiras experiências sejam, no máximo, regulares. A falta de informações e o medo de conversar sobre nossa sexualidade, por exemplo, são pretextos para permitir que nosso prazer fique em segundo plano. Nós, mulheres, às vezes nem nos conhecemos o suficiente para saber o que pode nos dar prazer. Você mesma, já observou seu órgão sexual com atenção e curiosidade? A vulva é toda a parte exterior da região íntima, aquilo que você pode ver e tocar, já a vagina é a parte interna, que faz a ligação da vulva com o colo do útero e que recebe o pênis durante uma relação. A vagina possui poucas terminações nervosas, o que é ótimo para que um bebê possa passar. Mas também, por conta disso, a penetração não promove o mesmo prazer que o estímulo clitoriano. Falando no clitóris, você sabia que ele possui o dobro de terminações nervosas que o pênis? são cerca de 8 mil e estão comprimidas em um espaço bem pequeno, o que o torna bastante sensível. E a única função dele é proporcionar prazer. A parte visível do clitóris é só uma pontinha dele. No total, ele mede cerca de 8 centímetros e quando excitado, ele se enrijece como se estivesse ereto. Apesar disso, se sua mente e seu órgão sexual não estiverem relaxados e em sintonia, não adianta estimular freneticamente o seu clitóris para chegar ao orgasmo, pois nem mesmo o melhor dos estímulos te fará sentir prazer sem essa conexão. Também é importante saber que o ritmo e tempo para alcançar um orgasmo entre homens e mulheres não são os mesmos. Ainda assim, isso não é motivo para não tentar ou sempre desistir no meio do caminho. Tudo bem se demorar um pouco mais para você chegar ao clímax, Afinal, você também deve se satisfazer. E com o treino é possível reduzir esse tempo e até alcançar diferentes tipos de orgasmo. A masturbação é a melhor forma de treinar e também te ajuda a descobrir o que te estimula, o que te excita e quais partes do seu corpo mais te dão prazer. Mesmo que sua vida sexual com seu parceiro esteja ótima, você pode aproveitar a masturbação para se conhecer e sentir ainda mais prazer com ele. Aliás, não espere que seu parceiro adivinhe como te satisfazer. Sempre é importante conversar. E, se em algum momento você não estiver afim, não faça apenas para agradá-lo. Respeitar seu corpo e seus desejos também é uma forma de empoderar-se. Se você acha que não pode conversar com seu parceiro, procure alguém para conversar sobre isso. Mas cuidado, você pode estar em um relacionamento abusivo. Afinal, bom e saudável é quando as duas partes estão satisfeitas, não apenas uma. Mas antes de aprender a dar prazer, é preciso aprender a sentir prazer.